ошол эле келишимдин алкагында ушул оффлайн семинар өткөнгө дагы э, э, пландаштырганбыз ошол план менен келдик ошо тил үйрөтүү боюнча э, ыкмалар боюнча сүйлөшөбүз бул кыргыз тилин үйрөтүү боюнча ыкмалары орус тилин үйрөтүү боюнча ыкмалары жана англис тилин үйрөтүү ыкмалары боюнча ушул метод семинар болчу биздин максатыбыз бияка келген